är ingen tid för att skämta nu. Nej, nu kör vi! Igen! <laughs> ska du snea nu? <laughs> Fuck, jag glömde. Jag, trodde jag, skulle, jag, trodde, jag, jag, väntade, jag väntade på att du skulle... Du får lov, jag ska. Okej, vi är inne i karaktär nu. Ta idag båda två. Det är inte ens jag som skrattar längre. Okej. <laughs> Alltså du får sluta. Jo, det är för att du ler. Alltså Alma. Hallå! It's ah! Ah! this is so sweet. Hallå? Jag är det. Det sjukaste jag Jag ser bara hur din mun är på väg att skratta så jag är på väg att... Hur fan ska jag göra det här? Oh my god. Jättefint! Vi tar den från appen. Men alltså... Okay. Det är så fucking skevt, det är så jävla skevt! Det är så jävla skevt!